wanabao wa opposition mm. aliligibo and wase dwachi <laughs> nchi kutegeza ekigambo kino bwoba onootegeera bonna byabufuzi omutuufu hmm. aba ategedde eggwanga ly'okusooka n'abantu abali tuddemu nti bakwagala ojje baagala kumpeesa katwa <laughs> atekatwalwaki hmm. okuba pulezidenti hmm. kitwala magezi na birowoozo naye ebirowoozo n'amagezi ago ate okukirizibwa okubeera digestable nti bakuwabula hmm. kyekyokka teriyo principle ndala esukka ku ekyo hmm. ebisigalidde bibaako abatambuza kuba tobeera omu directives eh. noza mukitegedde mwenna abadde bagamba nti no 226 ah, mwadde mwagala kujayo omwana weeri wesaidiza eri ate mubenga ate mutunulakok eruwero enu eruwero mutwayango ah, mulabe nti mujjayo ah, honorable jakana nadduli olunaku olwaleero tulina ensonga nyingi nnyo zetugenda okuba nti twogerako oba zetugenda okuba nti tumulunguliramu mu nsonga ezo tulinamu eya dubai expo Ah, juzi wano twagenze ne tulaba omudaala gwaffe nga guliko obuntu ndooza nga mukaaga era bannayuganda ne batandika okugamba naye eh, kiki ddala twagenze afazaali twandibirese ne tutagendera ddala ensonga endala uh, ah, yeya president museveni okugamba nti nno uh, uh, okumma bairo eri abo ababa bazizza emisango ejja naggomola muno kwekuli okutta omuntu nga wewalaba saga y'ebijambiya eyalimu emasaka nti singa oteeberezebwa oba singa okwatibwa ne bagamba nti nno sennoga akalimu otta abantu nti oba bakutte tebakuwa beiro hmm. bakusiba busibi tevaayo bakusalira nti egwe tukusiba emyaka kikumi hmm. ah, ensonga endala hmm. ah, tulinamu ebijambiya ebijambiya ah, e, e, njagamba nti ebyali kwaka tebikyakyaka nnyo simanyi lwaki tebikyakyaka nnyo kubanga twalabako emabega bmps Segirinya Muhammad uh, amanyidwa nga Mr Update sako ne Alan Sawanyana nga babasiba sako ne nsonga nyingi nyonyo buza kuba kulaba ku online media Uganda uh, ate tutandikira awo mukama wafu but na online media Uganda nsense na tokubanga gwe mulundi gwango okusose okusose okuba nti ndi maso gamwe hmm. ate mbaweereza oba oliawo ekigwanidde ekitali kitegeke hmm. naye amakulu mu bigambo bye tugenda okussa ku online media si bye bisembayo olina eddembe okuwa ebigambo by'oyagala mm. ne komenti gyosaagwe tofaayo obeevuma oba ekola kikasita otawemula mm. wabula mu makulu mu kyo omugezi mm. musulimaani ebitabo bye yatugamba nti a gentle answer whitenis anger mm. but stupid stagistap mm. nti okwanukula okukkakkamu era okw'amagezi mm. kukkakkanya obusungu naye ate omuguwaago wavu ye amala gabatukana ssaawo ebigambo byabaasaanidde hmm. nammwe mbeebaliza ku ludda olwo kubanga mubakyakulabirako mu bubi hmm. ga nti ah, nga gundi bwe yeeyisa togezaako kweyisa bwotyo hmm. ekyokubiri amanya nze jakana suleimaani nadduli mutabani w'olutabaalo atagenda kukyuka mu mbeera za buweereza nti ojja kunsanga wano oba wali atagenda kufuuka kigenzigenzi hmm. ekyo nakigaana ye muntu atalina kusalawo bavuga muvuge <laughs> obujaweti nti nze mbaddewo enaale mu jjo ndi wa people power ate luli aliwabamita kamiliyon hmm. yagamba aliwa dp hmm. blok waita enaku ntono ate asaze tumulabye agenze ekamoca yenanise ekikofiira kya nuuka ate ebbanga tononye tulaba uh, muganda wa, wa president museveni toyota mm. olwamu wawaati emotoka nagaa nedda mm. nze kati nkyuse ndi wnrm okuva nolwaleero era siva nga mwnrm ensonga yemu mumwaka lw9mugm mm. interest ezayingiza bannansiko zaali mpitirivu mm. eyajjanga ze lwa bwakabaka eyayingirayo ngaze lwakunoonya buganzi na bitiibwa eyagaa nti olutalo nooba luwedde nze nzize kunona ssente abasinga obungi bajja nti tuzize nebigenderwa nga museven tinzijawo ntya buganda ofuna bulungi ebigenderwa byali byanjawulo mm. naye kyenjagala okukuteekamu ekyo nti eyajja n'ekigenderwa kye buli omu yakifuna mm. oba ontegedde kakati waliwo bannabyabufuzi nga babizinensi meeni nga si wa byabufuzi mm. wabula pa mukimanyi gati jangu tutambulize wano nti okay ukimwagala mm. nga twali badiga nti a abo balaba bamasinale mm. tabaako ludda mm. kakati n'ekyaka miliyoni mm. okere nkyokugamba nti ndero ndi wa dp ndi wa fdc ndi waki incident gyotekeddwa okunoonyamu kiki ekimuleetera okutaga mm. butya bwe bukeera enkya mm. nga yagenza okulingizayo naga nti bulijjo tumenyekera bwerifebamu katya kane kanzijende ku sente mm. ngabitegedde yeah. ebyobufuzi byeggwanga uganda nkikuddiramu wano nga mpise ku online media mm. tewannabaawo wa opposition yali ligibo tewannabaawo wa opposition mm. ali ligibo and wase dwaki <laughs> nkikutegeeza ekigambo kino bw'oba onootegeera bonna byabufuzi omutuufu hmm. aba ategedde eggwanga ly'okusooka n'abantu abalituddemu number two hmm. ebirowoozo byebikola mu manifesto n'okukyusa kwa constitution tebiba bibye biva mu bantu kyentegeeza mukulu wange bobi wine hmm. nti akyalakinga kinene okudda yatereeza ebyo bw'aba yajja mu nnabyabufuzi adde yatereeza ebyo adde mwatambule ng'abuuza bantu sekinnoomu hmm. nga tuga nti tukutuddemu eggwanga uganda mu statistic ziri kumi na ssatu tujja ttambula bwe tuti ne bwe tuti n'akwata ebiwayi by'abayivu akwata ebyaba eruda ne balooya ne bannaddiini aga nti ebyo ttiimu gyentaddewo egenda okwetoola eggwanga ekole manifesto erreasonable ng'evuddemuffe abakopi mm. abasembayo naye ekyokutambuuza omumwa nti ebizibu bye manifesito mm. oba mugwagwa wavu teri baganda batuyiyeeyo nga baganda ddala kwebale nnyo <laughs> kachanga tukona ku federal owekitiibwa bidandisa kitaye wa bebe kuru yaganti bobo ogera konze kigwani demba nyingira mu toilet kisingako yali munyoro omuganda omuzibu yali munyoro a ah, ah, yali muganda yali muganda sali ben chiwanuka mm. oyo gobaka jjo kuteka ke kitiibwa mu 7 mm. yayogera bigambo ki naga ntekigwande ne mumpisa nokulya mukamwako ntoganti kya tambule mu system eyakabako omoku bafuga nebe enjwemu naye mubutegevu bwatuni obwakabaka bwebutambula eyo enju eri emu babu n'ebika mm. bakabaka ntono yali wansenene ono yali wagundi kubanga emizo giba gy'abanyaabwe bonna baganda mm. bayivu kati gwe bw'okeera enkya n'oŋŋamba nti ozze kufuga ggwanga lino mm. ndaba ng'akyalimu omuzannyo addeyo atunuulire ateekewo sitekisi ezigenda okutambula eggwanga biri abiri mu mukaaga agenda okutuuka mm. ng'alina reasonably ebigambo by'asobola okussa mu bantu nga bikwatagana n'ebirowoozo byabwe newe aba tanoonyeza kalulu kyeggambidde mu mm. ggwanga uganda tewannabaawo munnabyabufuzi ali ku opposition oba sinakindi mu pate mwe tuli ali reasonable kufuga tukyetaaga okuteekamu amagezi pulikuzitsife tuziteekawo fe bakulembera wewataaweewo biwandiiko awo musaaga mu busaazi buli agenda okujja gene interest ye gyatayinza kubalaga wano n'ateekawo ebigambo nga birungi bugenda okukera enkya mm. ng'ate ali ku birala fe bwe tutaveyo ne tugaa nti palamenti nkyamu executive ebadde nfu mm. judiciary nayo yafa nti ye tugeta kukwata kkubo ki tandika kusisula bantu naye kyasinza okuleeta eggwanga lyonna okuba nti liri wamu ngafu enkuza yafa namba t eddiini mu bantu tekyalimu oba ontegedde kakati awo byebikyasanza bizibu byetugenda okwolekera gwe tojja kuŋŋamba bibuuzi byo nti ovudde eri kubanga wazze n'osiiga ebizigo ku mukimu kyenyi hmm. ti naatwala byo nti mbasinza okunyirira yeggwe nedda birowoozo obyobufuzi kukettagana mm. kwa birowoozo gundi avaamu kirwaki tukutte ekkubo lino teri ataweebwa magezi taliiwo kale wetuba tunazimba ebyobufuzi ebiruŋŋamu mm. ekyo tukirowoozeeko mm. Mm. bali mu kuzanya buzanya buzanyo bwakyana kito nfunirawo ku kitiibwa kyobwa mp ngaontegedde nti ndi mp mm. n'ekitiibwa kikuteekawo nga eryo olina kussa birowoozo mu ansadi n'oganira bweru twakuwa kalutteekayo birowoozo hmm. ate gwe ofulumya obweru gyogenda okuwoganira ekiba mu ansadi eri ah, ah, authority yogirese ebbali obuyinza obubawebwa nga otunde katundu kensanvu mu omwenda nensanvu musanvu bakassaawo bame ba paalament obuyinza bwe balina businga kubwa pulezidenti tebakimanyi abo batuddeyo baabitera bakimanyi balabika bulabisi <laughs> bakimayoki oyinza osanga nga negundi gyebaabawo mm. uh, eyamateeka agafuga paliament mm. nga teri no mbabagwagwa wavu ekyo kyenkugambye enteekateeka eteekeddwa okutunulibwamu mm. nga tonnaba kujja ngaosaatuuka nti ndiwasa okuba nti neesimbawo mm. ng'ojjeeko nti nina ebitabo ebinteekayo mu kwesimbawo mm. wasinense eteekwa kuba nga eva mu bantu b'okulembera n'eggwanga lyo bye bintu ebyo nti eggwanga lyange ndi musajja muganda kyensooka nezzako eggwanga uganda naye amakulu mu kyo abantu abatudde mu ggwanga eryo bagamba ki ekyo kituufu ono bobi wine bwaba akoze ekyo teyetaga kunoonya kalulu eh. uwa museveni nga yakajja wano kinana musanvu hmm. yaddawo n'ategeeza omulamuzi odoki naga nti ebintu bino bijja tukuba akalipo sole kyenda munaana hmm. bijja tukuba akaki akalipo twawamba buwambi mu sisitemu gye tulimu hmm. naye tetunina bakutunuulya tuteekeddwa kutambula tutya ddayo owandiikeera okurisearch abantu beetaaga nfuga ki ennuŋŋamu newankubadde mubuli olyomi bwe yatwala mu kintu kirala hmm. ebitundu kyenda munaana abaganda bonna bamugana twetaaga system eri ya federo ebitundu nkaaga mubitaano bannayuganda nibagana tukkirize mu nkola ya federo nga bawulidde okutu abaganda bagambaki ebitundu asatu mu bitaano bo baalyamu ekijja kijje bannampa wengwa yalondamu ebitundu asatu mu bitaano ebya bannampa wengwa hmm. byeyazunga nabyo mu kusembenaga nti bwotunuza ekigambo federal system hmm. e, e, ne decentralization byebimu revland yasinzira waneeno kyaggwe hmm. namuga nti ah, mukama waffe oli yaga nti kabadde kamwako nga ye mujulizi mu bayibuli gwe yasa yafukibwako amafuta nawe genda bakutte naye mukamwako ovuddemu ekigambo nti federal system kyekimu n'ekigambo decentralization ngaffe abaganda mm. tutegeera federal system kyoba otuwa yavaawo yeecwana abaganda notuna ekigalo kyefederal babeera balwala political myopia thats why we, we, we came to fight for this the, we did not come for kingdomship hmm. yagenda yecwacwana eyali ataddewo akakiiko akabuuliriza ate gwe kenyini nokamenyawo oyawukana n'abayudaaya abategeeza kristo nti abaffe tozuukiza bafe okugjako towonya ndwadde zansuyodde ez'emyoyo tolina kyokola kyonna okugjako oyamba manyi ga bezebuli kabaka w'emizimu noga nti muliba gwagwa wavu mm. najja kulwanyisa sitaani naye ate butyanga neyamba maanyi ga sitaani olubakabaka bwa sitaani bugenda kuimira butyanga bwe bwenyini bwe bwegolokokeddeko gwe watuma odoki mm. aleeta ebirowoozo biva mu bantu mm. bwe byatuuka ebikuweebwa ani yali akema munne mm. ne bobi wine azeeyo ebirowoozo ebyo babitegeere bwaba munnabyabufuzi mutuufu tuteekewo kye tuyita tutya nti ebirowoozo byaffe tumaze obibicommission nga biteredde tugende mu geneva oba england oba anyway united nations ebiwandiiko bino bisibweko omukono kasita owangula itis federal system oyo munnabyabufuzi agenda okujja ng'alimu kukajiiko kenakwasa ku sukaali nga nti atunywa tutudde ku mmeeza katunywemu kacyayi honorable naye nga ndabanga eh, ah, weyogerabo otyo nga ndabanga ebbanga eriggwayo eriggwayo litya ekisanja tekirinabuweza namwaka eh, anti kati gokola lipooti kyetaaga myaka kumi mubayivu sibabiwani talina sente kiddemu <laughs> webale nnyo eyo lipooti okugikola neyobwanga egenze wala nnya hmm. tesusa kawumbi ze miliyoni bitaano bwe bogera ku bugagga bwe busukka ne buwumbi kumpi omusanvu bwa ddoola ne kano kawumbi ka uganda kamu naye wano tulina bema ba paalamenti bizogera byereere bizogera biri awo ebityo tebakuziddwa entegeera nto ebizogera tobitege guli waawa eh, bali boobuuliza eh, bali baganda nnyo okukusinga <laughs> baba bakitegedde omuntu okuba ekizogera hmm. oba oli awo ngaekituufu okutegeerako kujja luvanyuma ti e buli kadde osooka nsobi e eh, nkutegedde ntegedde nnyo bye bibayita ebizogera naye nga kyo ekituufu wooli teweeganangawo nti asigwanidde naye nga buli kadde otegeera luvanyuma lwa nsobi oyo kyekizogera lwe lumi oluganda bakitegedde webale nnyo kale bamemba ba paalamenti betulina hmm. entegeera yaabwe bwetyo kyoba ntitukyatunoera nnyo hmm. tebakuziddwa tebalina ddiini bajja ba businessmen only kugenda nateekamu biliyoni zange nateeka miliyoni bisatu noonya akalu nabawa sabuuni nagula emwanyi nagula enkumbi nteekwa okuba nga bwe nyingira paalamenti ekisoka okudda ze sente zange emyaka ebiri taddamu kulabikawo mu constituency bw'aba alabiseeko ekikusookayo ambulensi bonna muntegeere ekyali emu bwogula ambulensi tuba tumaze abantu ntegeera nto nalabyeko wano ewammwe ntegeera uh, nto wano ewammwe eruweero uh, mm. oba yabadde mp oba linnya ndyera aliwo oyo ye alese baasi baasi ya bwe namukoonako ate abeera oponet yo gwe twavuganya naye nawangula owa nop mm. kale mukyo ate mbanga ataddeo conflict in between the two kubanga ye yawangula mm. naye nga tebenanyonyola baali bebamu enteekateeka gyenalinzize nayo nibasalawo oli ekitavunaano kala tibwe muteeka wano hmm. kijja kulaga nti ninga azimba obuwalanye oyo tumuleke eh. hmm. tweyongeddeyo ku nsonga eh, ensonga ya dubai expo hmm. dubai expo honorable ah, yakaggwa ndowooza ennaku nga bbiri emabega naye ku mwoleso ogwo nga ye banagamba nti abava eruweeru muteekaawo byemukola fe obuntu bwetwataddewo nga bwamuluubatu bwe buti era abaana ne batandika okugamba naye ddala uganda tetulinayo bintu ddala ngaffe byetwekolera abamu ne batandika nokugamba afazaali bandigenze nemundu eziva nene nakasongola zetwekolera <laughs> ne tuzibalaga nti bino ki bino byetukola omwoleso ogo honaleba ogogerako ki omwoleso gwayoleseddwa hmm. gwalaze uganda ntikyetuyita stone age stone age yes okukeera enca mu bukulembeze bwo n'otwala obugoma hmm. lato miriki hmm. oba n'obuki obulalalala tebutegerekekaawo kaakati hmm. njagala otutegeeza bannayuganda ebbanga lyonna nkibategeezezza nti obuwangwa bw'omuntu butwala ebitundu kyenda mu munaana ku buli kikumi ku ye ne waba atuuse mu bukulembeze kyova olaba nti ekigambo federal system kiri bwe kinaaba kizze kituyamba kinene nnyo buli ggwanga okuba nga lyefugira gye riri ne tuba ne unification egatta mawanga mu buyungu erimu naye nga buli ggwanga lyefuga Mm. buganda efiiriddwa ebintu binene nnyo okuva mu mwaka olkumolanamuekyenda mwena mm. n'okuva mu nkaaga mu ebiri aputu kinaana mugumu n'okuva kinaana mugumu mpaka bbiri abiri mugumu tufiirwa bufiirwa mm. naye ekyatuleetera obuzibu kyeki si kuba nti buganda teyeesobola mm. wabula abatukulembedde batukulemberedde mu bujja bw'amawanga gaabwe n'entegeera yaabwe owekitiibwa morison bwe yajja okukola ripooti mwaka olumwenamwenkaagamu ogumu yabuuka nga maze otutegeeza prime minister agenda okuddako mm. okuva ku muteesa oli ne baga nti prime minister gwe bagenda okuzaako ye owekitiibwa obote naga nti haa obote gwe bagenda okuleeta nti ye muyivu nti ddala muyivu naga nti okusinza ku ggwanga buganda bwe tuzze tutambula n'okusinza ku bagavana obutegevu bwabwe n'okutuna eggwanga lino nga diri ddyo ddala nti ye kyetaaga obukenkufu bw'okutunuuli agenda okuddako ng'ategedde revolutionarism ebadde etambule mu buganda n'obuwangwa bwabwe n'asaba lipooti nga talina gikola alinnya akanyonyi agenda eri mu noosi eva obote wabula teyaganya kanyonyi kukka wansi mm. bwe yatunula wansi nga bisiisa na kugabiri awo matongotongo naga nti agenda ofuga eggwanga ava eno nti ye mm. tekinetagisa kutuuka wansi ebyo yabikoppa eri buganda tasoba kuwanirira ggwanga oyo bwe yakomawo wano delegation mm. eyali yakulembedde obooto giraga ssaabasajja kabaka mm. n'ekywa naga nti abazungu bano nga bamanyiire era bajooga okukamala nti ee nti lwaki ne bukaera ekyo ne bagaa nti pulezidenti waffe gutunuddemu nga prime minisita agenda otwala eggwanga lino ne bagaa nti talina kyagenda kusobola bakisa ku morizon report nga bagamba morizon ajoga obote nkaaga mu musanvu mm. yali amaze okudismantolinga buganda yonna ngaagizinzeko mu kagoyi n'agiteeka wali mupapajjo eyali badde azimba ettefaali ery'okutambula buwangwa na bujja obontegera bulungi kakati olwaliro kikyuseemu his excellence the president ye governor cohen yeyagamba nti mmaze mu offisi omukulu w'amatwalo emyaka kumi n'egi nga nsitadinga butya bwengenda okusula eggwanga buganda museveni ebbanga lyonna gye balwanye mu nsaabo zaabwe ezezambiya mozambique baze batambula abadde asitadinga elementi egi buganda bagyogerako tugijjawo tutya neva ku maapu ekyo kimu buwangwa mm. number two mm. obutegeevu bwabwe gwetunuulira kitaawe gye yali ape obufaanani bamukubye nga asutomye ku butebwe buti n'emiggo gimuli mu bisambi mm. ng'atudde ayambadde bulugabire bwatyo bwafaanagana ne mutabani we bwe yajja bagenda tufuganga bwolaba omulaalo bwakulembere nti teryebuuza tunaalyawa eyo yekkalica yaabwe tolina bwokimunenya bamubusa ofuna bulungi kakati mu kyo president sile gwanga lyakatambulamu gonna gye yeetoolodde gusoka weebuuzi lwaki bwakomawo ekibuga kye kiringa bwolaba emmanju gwanga uganda bwetu bwetufaanagana tebalinamu buyonjo bwa nsibo ekyo kimu ekyokubiri ebintu baguddemu bigwe gyavudde eri gyabadde atabaalira buli wamu waalaba alaba nti wagwana kulundira nti kyovula ne mu kibuga kampala nti ojja zisangamu nga tonna nenyalatomiriki yagenze eri obafuna bulungi sooka otunde obuwangwa bwoyo atukulembera mm. bufaanagana butya abo bwe batu bebafaanagana tebalinaamu erementi ya bukulembeze bemanyi bokka balaba bamagezi balina amaanyi bakali ntalo eza buli kikabo boolaba ategeera ntalo eggwanga okuvawo eriri tusesetuka ekigere nga tukyalina oyo hmm. ndere munye lyakatonda okugjako nga waliwo ekikoleddwa nga nuulu yakatonda yezze naye terimu makulu kati gwe omunauganda ali wano ngaokyagamba netwalayo latomiriki obwo buwangwa bwe yali tutteyo ki njaga sibibye kwebale nnyo mm. buwangwa bwabwe abaana bayimba wano oluyimba nga bataddewo olwokuweza emyaka makumi atano mu bwetwaze bwaffe mm. abaana bayimba ennyimba nga mpitirivu okuzaama nga baganda era oluyimba lwenasinga okukwatako ennyo lwe lwali olwono omulenzi bamuyitaani owamaaso manenenene linye eri liŋŋenzeeko nga linkoze bubi yayimba oluyimba lulungi naga uganda zaabu bagenda okukeera baleeta munalwanda yenyogootola ati bwayimba obuyimba obugira buti hmm. nembuuza byayimba natwala obudde mbiwulize byannema okutegeera nga bwasibye esenkeri abo abateeka wanene enusu nayenga nti ye oluyimba lwe balonzemu olw'emyaka makumi atano yakulembezesa ggwanga so si butegevu bwa kintu anaakulembera eggwanga ng'oli mukulembeza ategeerekeka pulezidenti principles yazisuula oliaga nti nze kkubo nze bulamu nze mazima teri mukulembeza aliwo gwojja ottambuga ng'alina ebintu ebyo nti museveni atuge nti nze bulamu nze mazima nze kkubo mm. emyaka tugenda mwana sinalabawo kyonna kiraga nti eggwanga uganda lina omukulembeze ategerekeka bye yaakakola bitwalibwa mu mukulembeze ategere emyaka egi ng'eggwanga eryo lyavu kakuuse emyaka egi ebiri gwe nga tonnatunala tomiriki gwe batadde eri nti tulina amata gwe weebuuze ku tekinologi ali mu nsi uganda si esinga obulunzi denmaka gyeri germany balunda amerika balunzi ekibuga kyali kyonaoba eggwanga kyonnakyonatunuya texas bwekola gwe wazinala tomirik yakulaze nti obwo bwe buwangwa bwaffe mata nte ah, bye bitundu kyenda munaana ebikutwalibwa ngaoli mu ggwanga eryo mm. ngaoli wamanga eggwanga bwe bukutwalira ebitundu kyenda munaana ku buli kikumi toyinza kukyuka wenna ne bwe weekola otya okugjako ngaovudde mugundi mu sifeya zammwe nooga nti nakulidde bweru ngaekibonyabonya buganda kabaka okuba nti teyakulira wano onfunye ekyo si kyayinza kwogerako jja nga olina ekibuuzo ekirala ah. naye omukulembeze principles ezo hmm. ateekeddwa okuba nga azituukiriza principe esooka hmm. talina kubaamu ddiini principe number t hmm. tabaamu mawanga eprincipe eyokusatu akulembezesa kyetuyita busobozi kyetuyita individual merit so sinti nkumanyi ono mukwano gwange eryo eggwanga erisobola okusasatula ekigere gwewetunulira eggwanga we riri munalwanda yeka buli gwojja okutunulako munalwanda mu kifo ebikulu byonna eryo lyeggwanga era ebasinga obutegeevu si bwe bali si bwe bali ekyo honalebo nga bwayogedde awo ah, waliwo emabegako awo ah, twalaba nga bavaayo ne bagaa nti nno mu minisitre ya eya ah, prime ministers office mm. nti ye ye ebifo byonna byonna ebiri ebo bemabegawe mm. bonna balondawo baganda be nti onamuinaku oluganda buli kimu ekyo bwekityo ah, nabanja yenyini onuwafe mm. nti ye weyali nga alonda baana akola nabo mm. yagenda nalonda ono omwana wa senga wange ono omwana wa kojja wange ono omwana wange nabajuza mu bifo ebyokati wetutuuse oli yaga nti bwe ndiba mbuulira enjiri ndisookanga nabamunju kuokulya mhm. osookebe ebbali bamunju mhm. naye kyekyo kize olwa sipeera enkulu eriwo ngaeva ku mukulembeze wa ggwanga nti naye kennyini asooka nabaki tukuba banalwanda bereere siteekeyo oyo bwajja alina kuleeta beewaabe bafune ku mugabo gwabwe bagukimeko si mukyamu olw'embeera eggwanga bwekolaki bweri ekyo kimu ekyo saagala muntu yenna ave nti nabbanja aleeta babe mm. ekyokubiri obutwa buyitiridde mu bantu bwateteekako babe obutwa beba nabuyisaawo banigwobumanyi agenda okuba nti amwagala okusinga ababe enfuga ya museveni yabunkeke wonna wakutadde mm. oba kutebuuki oba otudde kuliggwa aba okuleeta ababwe ekyo tikyetagana kuteeka ku dibeeti mu uganda ekyo kiri obvious omuntu aba akiraba naye amakulu nkye tusuubiramu kyekiriwa nti kwe kutula mu kifo ekyo mu maanyi go ne batakuvugiramu oba onfuna bulungi mu maanyi g'olina n'otakoma kuwa beewammwe n'okola kyekigwanidde mu ofiisi eyo ekiteryakinenya tujja kukunenya saaviisi erina kukuvaamu ng'edda gye tuli kasa teyaleese baamawanga abo ba aborigin bonna abatudde muno yes kati tweyongeddeyo ku nsonga endala honorable ensonga ya Uh, ensonga ya waliwo uh, uh dpc mm. uh, ndooza ennaku nga bbiri emabega mm. baalibo ndooza abakwasa kafyu ye naagamba uh, ah, kanzijeko akabaati ku mundu yange mm. dpc ono bamuyita medad uh, asiimwe mm. uh, dpc wa wakiso district mm. uh, yakuba omuvubuka amanyiddwa nga john kalumba essasi naafiirawo ku saawa ssatu zennyini ez'ekiro nga bakwasa kafyu mm. kyenjagala okubuza hunalebu mu kino bwebamanga mm. kafyu webaba bamukwasa bamukwasa n'alyanyi weerityo oba oba omuntu ngaobudde buyise osobola mugaa munaye oba kubanga omuntu asobola okugamba nti honalebe otegedde nti ninaku munaye gwe nakoze eki wenva naye n'akasente kenyekadde kantambuza okugendawa sikayina kati mukigrupu omwe baali mm. nakuba bukubisasi era, era ye mugweka nga yagamba bannange enzisa omuntu bwatyo munnauganda obulamu bwe nebukolaki nebugenda bwe butyo okyogerako kyekyo onalebowan gavumenti ya museveni nga bweri ekyo tekiba kipya mm. era tekiwa mawulire mm. obulamu bwe bwe butyo kubanga bantalo newezitali bazisaawo naye ekyasinga okuleetera ddala obuzibu kwe kufa kwenteekateeka y'okujja mu makolumolwenda mwekinanamuomukaaga amaze okuwamba mm. kasita baabeera ddirayuli ne bava ku nsonga ekkumi ezaateekebwawo mm. ezaali zibagiddwa kubanga ensonga ya kinana mugumu kinana mukaaga twalaba nti bebassaako omukono ensonga ekkumi zaali ziwa amakulu eggwanga okutambula onfuna bulungi eh, era mu ndagaano ze twali tubala embereberye nga zikoleddwa muddugavu ng'ogyeko okugamba nti twagenda mu bwetwaze yaali badde ya kina mugumu kina mukaaga kubanga tewaliwo ndagaano ndala zonna we twayingira mu biko ebyo ne tuba nga tukkiriziganyiza ku gavumenti egenda okujja kyekibonyabonyeza uganda emu myaka gino gyonna ataano mu omwenda tewali kuteekateekebwa mm. kwa ggwanga nti likutte direction eri nga bwolaba buganda bweyina okuteekateeka kwayo nti ensonga ettaano ngaoyogera ku nnono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi omuzungu agenda okujja no mwaka olkmolunanamwenkagamuebiri grant and speech mm. kyamutwaire emyaka asatu mueki ngaakyasitadinga amawanga gonna agasigalidde tulyoke tuyingire mu ndagaano y'olukumi olunana mu ekyenda mwena mm. yali amaze emyaka asatu mweki okuva mwaka olukumulunana nkaaga mwebiri agenda otutuuka ku ndagano kugamba nti tukkiriza era naye akkirize nti we are going to be protectorate hmm. teri kirala amawanga gayisemu gonna nga zaali colony territories naga nti tukkiriza abaganda bano bagwana ekigambo kino ekya protectorate lwa buyivu na butegeevu twalina pillars kwe tugoberera era emyaka gy'enkaaga mu omunana gye yamala ng'atwala kyamutwalira obudde bungi nnyo hmm. openetratinga yatusanga mu dikoyi butego genda we ntukabuuse naye bw'otunuulira eggwanga uganda okuva mu makulonda mu enkaaga mu ebiri tewaaliwo okuteekateeka kw'abamawanga museresi kumi n'essatu hmm. gye twagala nfuga bweti era tujja kugoberera kino buli ajja akola bibye obulya bulungi lindira n'omuganda aliddako nga tewaliwo kuteekateeka mm. muyinza omumwevu musinga museveni kyegga nti prerequisite bobi wine nga akyabirimu ebyokugaa nti ave mumuzannyo bw'aba awulira nga ajja lwa bukulembeze n'amagezi ateekewo ebigwanidde n'amagezi agagule agatwale bakyajja abagenda okuba bwe batyo nga bafaanagana nolwokumusingawo kubanga eggwanga si tteeketeeke bamemba ba paalamenti abaali badde bannannyini mirimu egyo bali ku byabwe byokka tewaliwo kyamakulu kye bakola bali bansi kaakati bw'obuuza kukuttibwa kwono gw'obadde ogamba nti oli asiimwe yes yasa ye, ye john kalumba eh, eh, yafuddeyo john kalumba yes asiimwe yeye medadi asiimwe ebbanga lyonna kanyamunyu bwe yatta baatuukawa baga nti tugenze mu matopooti hmm. kuteeseganya tuweeyo ente omusango tuguggalewo onfuna hmm. bulungi ayasa ava ludda ki ava mbalala songa ataba nankole bali bali bali nenja ulo nentegera kuva kusiseka bakambakuta omukwano gwe twatta nankole okugatagana buganda mfuna bulungi okuteeka teeka kwegwanga buganda kwe kwatambulira kwagwana kyayambe gwanga buganda omuzungu obutali fuka ku mutwe era yatulekawo ng'atutidde n'atukola decoises satu esooka kuyo yeeriwa bwe yajja mu mwaka olukumi wenda mu ataano mwena mwatano sorry lukumi lwenda namu etaano mm. ng'asinziza ku ndagaano y'olwenda gyeyayozaamu n'afunamu orden council 1902 naga buyinza twawa bungi nnyo abantu bano bwe tutunula gye tuyise bwe bati bayinza okuleeta obuzibu twakola ensobi okukkiriza nti tuli bali protectorate ekyo kimu mm. naleeta orden council ng'enaazaawo endagaano y'olukumi olwenda olwereere mu maanyi gaayo nakomawo mu mutego gwe gumu gwa 1985 ogatta eggwanga buganda mu east african federation abaganda ne baga nti no si gwateekeddwa otutwalayo sooka ozze obuyinza bwe twakwasa ffe twetwaleyo ffekka ontegeera bulungi naga nti ah, ekintu kikalambidde tetuyinza kuwaayo kino mm. tulina kusigalawo abaganda musooke mugire kyovaoli yagamba it is a duty bound for the entire uganda for the ugandans to thank buganda not only the ugandans but the entire of east africa onfuna bulungi frederick crawford mm. yayogera ebigambo ebyo kubanga lwaki nti okugaana kw'abaganda okugenda mu east african federation kwali kugenda kuleeta kwaleeta hamon kubanga enteekateeka yaliwo mungereza yali amaze okugjawo supremacy y'abaganda n'ekigambo uganda nga bagatta rodesia ne nyasaland onfuna bulungi kyava ku ki mm. nteekateeka n'okubaako byetububira nga buganda mm. omwaka ogwo bwe twagaana omuzungu kyamujigira okumulemesa east african federation okugiyingiramu lwaddaaki assaawo omutego mumwaka olumenda mwenkaaga mu ogumu asindika gavana kutusajje wano alerekeze muteesa tuyingire mu buyungu lyekigambo uganda musese kumi nemeka naye nga ekigambo buganda oba ekyali olwedde ngaeryo eggwanga eryetongode nation on its own kubanga tugasa abamawanga bayingira mu musanvu abajja n'ennimi zaabwe kyoba nti kabaka w'obuganda tayitibwa his majesty newankubadde tulina ekipapula ky'omukulembeze bwe yavaamu ebigambo ebijja ebitajja nsa naga nti weni yugot the paris of mutebihiya ngaali ngaasongera hebos afsboy wakolaki wasula naye oyo empula mulamba agatta amawanga nga naawe bweoyagala otondawo dynasity yo eva mu kuga nti tuyita abatuusi bokka bokka ngaoyagala gwoveewo ngaomunalwanda ate omunalwanda yaba agenda okuddako ngaotunulanga sitesi ziri esigadde zogenda otutwala zokka kuteekateeka gyemyaka enkaaga mu omunaana omuzungu gye yalimu wano buganda nemulemesa mukusembao natusiba diko ya gavana cots najja wano naderekeza mutesa naga nti ekifo kiribwa olaba sitesi ziri esigalidde obadde kyetaaga tozinifyinge gwogenda okuba puresidenti omukulu naye kigwanidde gwe aba asooka ku ntebe ku lweggwanga lino okuba ekkolo gwe oba osooka okutuula ku ntebe eri onfuna hmm. bulungi statisi ziri ezisigadde zijja kufolowinga mujja kuba na prime minisita nga yeggwe kamanda naga ti hmm, hmm. kinajja kitya noga nti tekina mubuzibu bwonna tumaze okulongoosa statisi ezo ekkumi n'essatu era zonna zitegedde jjukira okuva mu ndagaano y'olwenda gye twakola y'olunana 189 mwena yayita emyaka mukaaga netugenda mu ndagaano y'olwenda egabana obuyinza specifically ku ki kye tuyise protectorate emyaka asatu mu ebiri omuzungu gye yali yamala ng'astadinga amawanga gano agasigadde ne buganda before nga tunayingira mu ndagaano eyo yali amaze okutegeera states ziri kyovula nti mu ndagaano y'olwenda nga twakamala ogikola ankole yali amaze okukola naye omukago mu mwaka gw'olwenda mu ogumu yegatte nga bagiteeka kampala era ekyatekigambo nti kampa tali mu buganda onfuna mm. bulungi ye bwe yali aleeta abantu bano bonna n'aleeta tolo lwenda mugumu n'aleeta istaani lwenda esatu mm. n'akwata ab'ekigezi bonna abakiga lwenda mu kkumi n'agenda mu west nairo ne mumadi lwenda kkumi n'ebiri mm. n'agenda mu langonaakyoli lwenda kkumi n'ena nagende kalamu ojja kukola nabwe endagaano lwendaba biri mukaaga nitusembe nebunyola okuba yalina kyetuyita masholo nga oliwo ebitawutale ebyamawanga bitakwatagana nebyabasirikale okuba nti balwanira obuyinza mm. nebabanga yoyasembao nejja mwaka lkumendamuasatumuesa bonna yali abatikka nga batwala mukigambo kampala gyeryatula kubanga wabanga wa gavana mm. onfuna bulungi bwakwata omuwendo ogwo naguteeka eri mm. basigala badederekereza abantu bano nti abaganda bano beekuze era balina amalyo bamaanyi bwemutaabalwanyise temwina kyemugenda fuga muzungu kwatibwa bujja eri buganda bwamala obakuŋŋanyiriza wali kyakola kyali ki kwe kusindika mu kusembayo gavana kutusi ajje wanadekeze muteesa kizo tula ku ntebe eri ng'akimanyi abaganda bano tulina bbaleka nga tubanyogootodde olwekwatibwa kw'obujja ne batuzingira mu bbuyungu eryawamu buganda kuvaawo kacyanga tutuuka wano tewali kigere kyetwali tusesetudde buli mukulembeza jawalana muganda attabya abaganda mm. kyembabuuliza ebbanga lyonna nti wali olabye ku mayiro akenda akanaana sikamoza makumi ataano n'ezisigalidde ezaweebwanga ziva nkole ziyambe bannayuganda ate eziva lango naakyoli westnairo ne madi ate ettoolo ezabunyolo ziriri ddawa bwe baba nga teziriiwo lwaki ebya buganda mubiremedde nga mubikutte mugamba nti byabannayuganda ebyawambibwa mukaaga mu musanvu kakati akabasaako emala okukatusindikira wano omutego gwe bungeeza gwe yatutega nga bagamba bayisa mu telegulamu gaga nti akamasu kakutte lwaddaaki buganda yemegeddwa naye elizabeth tanner omukyala yali ali eri n'omulala baali bamuyita baali abakyala babiri nga bannabyabufuzi mu bungeza naga nti kikoze ensobi bungeza erese buganda nga egisize mu nyanga eggwanga eryali badde ekkulu ligenda ofuuka emomboze mu kitiibwa kyalyo mu ggwanga uganda olwaliro tuli kiki era bwetutyo kakati abatufuga olwokuba tewaliwo kuteekateeka n'omungereza nga yatukwatibwa obujja obote bwe yatudismantolinga mu nkaaga mu musanvu united nation yali gyeri yamuwanga amagatte lwaki tebakitunulamu eh. nga ate bungeza yali gyeri hmm. kabaka muteesa bwawaŋŋanuka naava onaagenda e bungereza bwe yatuukayo tebaafayo nti eno yali protectorate yaffe fe twagatta abantu bano mubaliwa mubali hmm. teyafaayo yakirekanga bwekiri nesirika yali atwagaliza oyo kyategeeza nti bungereza yali eri mwemega wekintu ekyo nokakasa kubanga bayanukula ekigambo kino now you turn to be sovereignity bungereza nolonge has powers hmm. has powers mm. tekyalina buyinza mm. bwe yali ejja ebuga battukana gyeyali okutuuka wano yali egendera ki naye bwotunula ebiri emabega bungeza kyeyali efaako kyali ki kyali ekintu kimu mm. nti bye baali banyaze mu buganda byali biyitirivu nga batuleka nga buganda tukyali mu kigambo protectorate akalyadda kaddadda tuteekwa okubanja bungeza nebintu ebyo nebikomawo kwe kutuleka nga etugasse musooke tulwanagana epolitical tamo zabano bannamawanga mm. olwaliro buli mukulembeze ajja bwate bwagenda okufaanagana kyegambye nti olwaliro bwe twasula principles ekkumi ziri ezakyenamugkyenamumukaaga bu nrm neva ku mulamwa mm. twafuuka derailed eggwanga bwetyo weligenda okuba mpaka ono lwaliyitawo kyofuna nti ebbanga lyo nessaala yange egamba etya mm. titakyalinamu makulu naye ataagwanidde katonda ye kenyini yamutuleetera yaba mutujjira wattemutte wangi tewaliwo makulu essaala eyo gidde nkugambye mm. katonda eyaleeta museveni mm. olwaliro nga butumutunde mu ggwanga lyaffe nga takyalinamu nsonga y'amakulu yonna eriddensa mm. aleesa entalo z'amawanga ataddewo entalo ez'amadiini tewakyaliwo mateeka galambulukufu gakwata oyo gwe baagala ate gwe balinako okwagala kwabwe etteeka liba terikola nga bakanyamunyu esaala eyo nga nkambwa enzibu bwekigwanidde bwekigwanidde naye bobi yeah. wine okujja kwe mm. saagala afaanaga n'ebigambo bino mm. katonda otegeeza bwe tulikakanyazanga ensingo zaffe fe abantu gyali mm. naye agenda kukwata ensingo yagikakanyaza gyetuli atuleetera endwadde enzito nga bwolaba covid bwafaanagana akwate ensonga yeemu mm. atuleetera enjala vva omwango mu kusembayo yatugamba nti ndibawo abakulembeze ababi bamusibira mu bbwa naye ate akabi akakyasinze mu kyo yaka nti ndigabula eggwanga lyammwe mu baamawanga ne balira mu maaso gammwe nga mulaba museveni munalwanda talina siteeke wano mu ggwanga uganda munalwanda hmm. atalina siteeke mu ggwanga kiki eh, mu sitatisi ekkumi nesatu n'obuwangwa ekikumi mu ekkumi n'obubiri bwe tulina hmm. temuli mugwanga lya banalwanda ntirina siteke mugwanga Uganda era wechiri kakati atulira maso gafe kutebe kwetwali tudde wa mawanga bekuba kwemenya katonda kwetwemenya ngaba Uganda nga yajja na Bobby Wine aga ntoye mutofu mm. ate Bobby Wine chimuka katako kya kalwe okole bigwanide obo mfuna bulungi kakati wabanga yazenga yesi wa mawanga mm. alime kubera mbuto bwachana kito ebyo kujagalira ku mikolo okubeera kutya assewo principles ez'obutegeevu ngaomuganda bw'aba ezisobola ositula eggwanga lino tusobole osisituka nga ojja kujja omuntu mwenaaleemu omujjewa nga muyivu wa wakati n'atasomeddeeko ddala omunnyonyola ensonga eyo addeyo ku principles ezizimba eggwanga ziteekeddwa kubeera zitya bwaba nga taliimu mutego mm. tannaba kuteekawo mbeera ereeta bayivu kwegatta tukyalina kukyawa kwa museveni bwakutuka obukutusinga tekiriiko amugyewo hmm. tuteekewo endagaano ezitugatta awamu bwoba nga teziriiwo tewaliwo trust mu bigambo obugambo eggwanga welituuse lifunye ku kimala kyekitulozeza ku kimala ate okuva mu gadi bengali nova mu nyanja ofiire mu kadi bakikyamu era bekiri kale wey alina okusitukira mu nga ye hmm. ateekewo principles esobola okugatta eggwanga lino naye waali nze ndaba akyali mu muzannyo mm. tanaba kujja nga munnabyabufuzi yadde omukulembeze wabula asobola okujogera ebigambo ebinyuma awo nemubiwulira n'atambula n'agenda kyannaku kyannaku ebirowooza tebinnaba kwegatta alonde ttiimu yes kale mukyo hmm. kyenyagadde okukuteekako hmm. okutegeeza nti omwana gwe basse oyo hmm. okufa kwe mu gavumenti ya museveni amakulu matono mm. ojja sanga bagenze ku poliisi bawaddeyo kukaguzi katonotono ng'ali bweru ekyokubiri nti yayafudde mu kimuganda nti aa yakaba omwiru mm. oyo mwiru oba okitegedde abo yentegeera yaabwe tewaliwo kirala mm. mukyekyo ekikwatagana ku gwe basse mm. nja kukoma ku ekyo ensonga <laughs> endala honarebo mm. uh, yensonga ya president museveni mabegakaawo uh, yavaayo n'agamba nti uh, era yavayo nagamba uh, uh, alfonso winyidolo kirabika bagala kukolamuko nongosereza muteeka eh, eriwa abantu beiro mhm. uh, nagamba nti no emisango egibanga janagomola mhm. omuli okutta omuntu mhm. uh, nemisango emiralalala omuntu asanidde kuwebwa beiro tisimanya nti ye munjogera eyagamba ezo pigs talaba nsonga lwaki awa embizi talaba nsonga lwaki awa embizi beero nga eyafudde ye ali olwedde mu ntaana takyasobola kukolaki kudda mulundi gwakubiri ekyo kyogerako kyekyo honalebe wange bwe tuba tuteekateeka eggwanga lino hmm. tuliwomba mu katonda kyobula nti moto yeggwanga enkulu egandi for god and my country naye hmm. sinabawo yenna mukulembeze aliwo ataakulembeseza njatula ya katonda mu buweereza bwe lwaki tulina amateeka nga ffe tugebagidde ngate gwanga twaliwomba mu katonda bayibuli mm. yali badde constitution era bakiri kwibale nyu bwebanga kichali awo mm. Mm-hmm. feke nyintu kyerimba kakati yokere nche kugamba nti mu mazima ddala mm. otateekeddwa kuwa bayiro mukufu bukufu kyekimutawaanya mukufu tachali na mukulowooza kwa magezi temukyali mukufu buki bukufu kyekikikola ki kyekimusumbuwa kyekimusumbuwa mm. ebbanga lyonna oli akugambye nti omutemusango tegumukkenga mu vy oluvannyuma okugjako ng'awozeseddwa mm. kooti neemusalira mm. omufuna bulungi bukyayinza okukeera enkya mm. nga ggwe kanyamunyu tewamutwala mu kooti awozesebwa era ggalirwe lwaki bewu tewagijjirayoawo n'omuntu omulala n'abantu abasigadde bangi wano lwakasiisi mu kigambo kya nusu hmm. yali akozesebwa obote abo abayusi bali muoyo museveni yali mwali yakozesa nnyo abanalwanda mu intelligence oyo gwolaba oyo muyajja ekigambo fronasa museveni onfuna bulungi kakati lwakasisi yatta abanalwanda banne bayitirivu ku mulembe gwobote lwaki bwe yakomawo yamujja mu kukomera namusonyiwa busonyi namuteekanokuba okubeera advisor ebyo ye abyerabira amatuka <laughs> bwamatusi ensi byebanja bikyaliwo biyitirivu gwotereeze otandikira eyo ebyo byabagibwa dda mu mateeka nga bwe biri era nga gatunudde kituyita humanity addeyo yeetegeeza ennyingo egamba nti mu uganda tetukozesa courts of law tukozesa courts of equity bwenkanya hmm. kubanga bwe buleeta obuntu bulamu ate tteeka ligoba buntu bulamu kakati fwetuba tuli mu courts of equity addeyo yetegereze nti ebyasibagibwanga bya mumateeka byaggwa ebisibe byetaaga okujungulula era okujjayo okyatuteganya na ttaka okyusa amateeka ntakero abanalona kubba mataka gaffe ebyo nga tabyagwerako abobe bagwana bairo kirabika butumbaavu obwo naawe ebyo sidaana kubyongerako temuli makulu temuli makulu mm -mm. bwekuba kulwanyisa mulwanyise mm. ye kyakimyera kyanoonya nti nga sibalaba ate ffe tuli bantalo musitukiremu bakwate bebakutte tekirina makulu okugjawo otya bbeeyo capital offenses zesi weeziri mm. capital offense gambye tugamba nti fogodanmakamtegwantwaliwomba mm. kacyanga liwandiisibwa mugamba nti diini yabusiramu okusinza kw amiini mm. tetutunulanga ku kintu kyonna kya shaliya kyetutambula nakyo gwazza emyaka makumi ana oli mu bayibuli mwolayira entakera tewali kyonna kyokola kitambula na butuukirivu ekyo tonna kyogerako wamattukana kujjawo beiro iyi beiro bwoba ogirwanyisa hmm. akalabba tekaliiyo principles ezigaba akalabba weeziri noba tojjawo beiro hmm. bukakafu bwokka bwe twetaga nti gundi ya senti ddala ngaomusirikale weyakubya essasi nattaaliwa mu bulagajjavu bwe hmm. mars afuwa sauti bwe bamwe mazo kakasa nti ddala ekigendwa kye kyali mu ekiri mm. ng'akoseza obujagalavu muteeke ku mayisa oba ttibwe sooka nababo okulaga ensi nti kitegerekeka wano mu kinana mu ebiri omuntu bwakikola bwe walagira omusirikale wattibwe bwe yatta munne mu butanwa ng'anywedde omwenge nibaga nti sijja kuwuliriza nsonga yakuga nti mwenge gwe gwamukozeseza ekyo nemugula waragi nemuteeka nemundu nemugisaawaawo noga nti waragi oyo obuziba nga takubye muntu yenna sasi ngenda kukulagira bakuteeka ekalabba bwawungeera hmm. nga waragi emundu bwe yakitaddeo bwate bwali ku kidomola naga nti mumutte era ne bamutta wali obitegeera kunoonya bululu na buganzi mu baganda bwe byatuuka ebweru gwe nojja nakirala kwe kubyejjagala kwegambye nti abobukufu bwe bumutawaanya tannabaamu esensi ya butegeve erowooza nga mukulembeze teriiwo teriiwo badde mbeetunulemu bayibuli kyaga nti mweyazeeyazenga mm. neera mwekebere nga okukebera kwa katonda tekunnajja mweke nyini mwe mulina okweyaza ne mubuuza twabulirawa ekisooka ku kyo ze ensonga ekkumi ze mwaleka emabega ne mukulembezesa amawanga mm. zensonga ekkumi zemwaleka emabega nemukulembesesa madiini ensonga ekkumi zemwaleka emabega nemuleeta mikwano gyammwe so si individio merity busobozi bwa muntu ebyokasita byabula mu ggwanga mm. ah, eh, tojja kusanga wateredde nkiddamu tewagenda kuba wateredde tewali naye ebyo byabbeiro twagijjewo mm. mukakase bujulizi he who has hurt must prove the taker mm. kakati gwoba wawabidde oli nti yasse teekayo obujulizi obukakasa nti yasse mm. babutunulemu ayingire agende gyagwanira kinaba gamba ono bajja wano bangwira kezole mm. jakana atekedewo busosoze mugwanga ali secretary azimu mm. uh, ya tetu nepotism nimbaga ntiye mm, bwo mtu bomugambye akona akatambika gashumba nga akuru nga ngambe ntibampa wabira sebo ne kitumbi yeah. nacha bochaga ne kimpo wabira biru nanemera ko wano simana mula mugira enoka mm. tugenda kunonya tubagala obere munyomi wa, wa, wa, wa mateka mm. police we kwiso you have to respond mm. nimbaga ntimbe mu amagezi ndirooya jjudde saasoma mateeka nze kulemwa kwerowooleza nakwewolereza naye tebusobola kkeera nkya nti biri walagidde ng'osinza ku maanyi ga bunnalwanda n'okukwata kw'emmundu yo nga totaddeemu magezi bayibu kyegga nti olutalo lwonna mukulembese nga magezi so si byakulwanyisa mwemukulembeza byakulwanyisa byammwe so si magezi, si magezi. Mm. kaakati ompita ontegeeze nti tekawo sectarianism naye nokulanga nsinziza ku gashumba nga sinze ntandise emboozi era tuli kikira kyagonya bwemutukwatako fe tuli wagazi tuyinza kuzanya ku kikira kyagonya mu mazzi naye tunuulira embuda muntegeera nga musirusiru awedde emirimu era nnamwanukwa nemuga nti gashumba olina amagezi oba nedda watandika ekigambo sisimuka gwe kyakuleka mabega teyasisimukiramu era nakakati mwebafu nemugamba muli kikira kyaggonya naye buganda bwerikyanuuka ekikira kye jjakitemamu mumazzi ejjakisalako natugamba nti bo balinga bula abaddugavu mu amerika abaddugavu muki uh, mu south africa mm. nemugamba nti bibiri byoleretenze mu mateeka tebikwatagana ddayo otunuulire ki ekigwanidde ne mugamba abaddugavu abali mu amerika n'abazungu abali mu south africa okujjaku kwobutagala kwakuwaba musango abaddugavu abaali basobola okukuba kooti ne bateekawo omusango mu amerika nti mwe mwatujja gye mwatujja ewaali ewaffe gye tutaabayita kubatwala wano olugero ganda okuga nti azaala ekibi akikolaki akiwongera amerika erina kuguma n'abaddugavu bali hmm. n'ebeera nabo kubanga eyabajja ewabwe gye bakolaki gwe gashumba mm. tuva manje muva mukwina busheba wano mu isopya bwemte muze mutambula nga mwetula munonya muddo abatali bali abahutu banansangwa bali erwanda kubanga bana abatuusi mm. gye balaga gye olulimi lwe bakolaki lwe batwala mm. bwe baatuuka neno baayogera luna rwanda tuba manyi twesiya bwezeetambula butu nga munoonya middo temulina butuulu gashumba oba akireiminga alina kudda ethiopia mu bukojja ne isirayiri eri kitaabwe oba jjajjaabwe sulemaani atagamba munayo yagamba yazaliwa masaka okulwa okulwa mu kifo tekikufuula waawo eh, eh, eh, bali wano bayinga mu konsi mwaka olukwenda mwabiri mu omukaaga hmm. ne baga nti bonna abali awo mu kukola kw'amateeka gano nga gasangiddwawo hmm. bajja kubaliwo kuba bannayuganda by bath lwaki tebateekaa boligini oba nakasibwa okuba native kwaye mabegakawe yavaayo nga bakutono vice chancellor wa, wa Victoria University mm. manyidwa ngo bamuganga linya liliyao mm. Lawrence mm. mm. nagamba oyo msaja bulijjo mu Uganda bichi bichi nenga abamukwato bo bagamba nti overstay mugwanga nti gundi yali yaita ko dokwera mugwanga mu nava yo nayo gira bingi bingi bingi bingi ebintu byawe biri tu political mm. Katulinde byofuze bigendo kujje bitegeke bisolo kuzza mu nteeko. Mm. Ngoli waganti wali jjakabaka atali manya isufu. nti oli yakola emirimu mingi naye okujja kwa kristo kwabuza yusufu mm. yusufu teyazuukiza ku bafu teyatambuza ku balema teyawonya ndwadde zankuyadde ez'emyoyo bunfuna bulungi kale nabo no tulindire omukulembeze agenda okujja nga naffe taddemu amaanyi agasobola okumulaga ekkubo nti wano bw'aba ali adjustable n'akyusa oyo tugenda okulaba nti agenda okukyusa eggwanga lino naye abo bakyali ku mikkuto gyegibakola ki gyegibasumbuwa hmm. weewaawo ensonga endala honarebo hmm. ah, ensonga y'ebijambi yatwalaba atwalaba awo ah, segirinya muhammadi hmm. ah, ne alan sawanyana ababaka abajjuvu ababaka abajjuvu nebabatwala e masaka nebabasalira ate then nebamala nebabawa bel nebafuluma naye wano mukufuluma mukufuluma mukufuluma geeti yekomera mm. e gye baali nebaddemu ne babakwata mm. naye munkwata eri ndowooza ngaoli ngaakukutte kabadiya nti mm. tolina gyolaga ddala eyenkwata honarable yesaanidde bamembe of parliament okuba nti bakwatibwa bwe batyo kubanga engeri gyoyinza okukwatamu omusajja omuyuzizayuziza omukozi eki kwegamba omuntu ng'alinga yeikenyikinyina talina nti ate nga ateredwa mhm. naye nebaddamu ate nebamukwata omulundi ogwokubiri ate munkwata enkambwe ennyo enzibu bwetyo ekiri kyotekeddwa okutegeera nze ku principal gyenagae nti mu uganda tulina bannabyabufuzi bategerekeka ekyo kimu mm. ekyokubiri mm. ebikolwa bya opposition mm. biraga enteekateeka yabyo nti ateeva mu central gavumenti mubikolwa byebimu kyenjagala okukuddiramu kyenategeeza batuwuliriza lwaki mbalaba bwentyo mm. bwe ntunulya opposition etakyuka mm. bankutte bantadde mm. bampaze waze mm. bansibye mm. bantadde kuviira ddala ku bannambooze issuzi za buganda bunfuna bulungi besigi azze aguddewo mm. incidenti y'emu bobi wine azze incident yenki ne bamemba ba paalamenti baabwe muzannyo kyogwa ekisiisiro gwekyana ekito gubatuusaawo ogutalimu isensi ya butegeevu mm. wano nga bamaze okuwaŋŋangusa ssaabasajja kabaka mu mwaka w 95 mu3 basinzira bungereza looyo omukulu diplok n'ategeeza abeeno nti mbawabwi ku magezi ayakwata kabaka wammwe mugende wano ewaffe tuba tukikola tugenda ku hidi paaka ne twekalakaasa awa delegation yamagezi etudde mubungereza egende mu hidi paaka yekalakase ku naabakyala wa bungereza okukwata ssaabasajja kabaka onfuna bulungi bwe batuukayo abaddugavu bali bategeeza delegation yabantu kumi n'omu mm. eyanukula olukiiko oli nti abaffe mm. twazze wano nga yakwata kabaka tumumanyi mm. tetuyinza kgenda mu hidi park eyempisa si yaffe nga yamukwata tumutegedde nabakyala wabungeza tumumanyi ti yakwata kabaka waffe yamukwatira ki it was the full question ega nti bano tebasoboke bagezi hmm. owulira kyebagaana kwekalakasiza mu byakyana kito nga isensi yobutegeevu weeri hmm. bagenda okkitunoga nti ekituufu kya byonna okukwata kwa kabaka gavana kohi nti yayina buyinza mudde mutule mu kintu ekyo musale omusango kabaka ddeyoewaabwe ontegeera tunuulira bamemba ba paalamenti baffe amaanyi ge balina mu paalamenti ebitundu kimu bitundu kyenda munana ku buli kikumi basinga ku pulezidenti singa basazzewo baga nti ebitundu byabwe bibiri bya bikusatu bwe bibanga biwoze mu paalamenti bateekwa okuyisa etteeka lyonna asent ne bebezzewa pulezidenti emirundi esatu ng'aganye bo bakiyisa ku lwa bannauganda mm. agamaanyi matono mayitirivu naye bammemba ba palamenti tewannabaawo akozesa magezi gaabwe kutuuzanga opposition kino kikwata ku bobiwaini yennyini kutegeeza banne bannanoopu nti ebintu biggwera mu magezi nga tusinzidde mu palamenti so si kuwoggana buwogganyi nga bwe bali bawadde amagezi abaganda mm. bekalakasize mu hidi paka mu bungereza obutegeevu bweggwanga nga olumemba wa palamenti ekitiibwa kondakiti esooka kuba mu ggwe bayibuli kiyagaa nti yenna anaasabanga ekitiibwa asookenga kwewa kiki anasaba obugumiikiriza ku munne ye kenyini asooke kubeera muki ate ebisigalidde olwaleero gwojja kitunuulira nti ddala babakutte balwanirira ggwanga era balwanira muntu wa bulijjo oyo nosense tetulwana bwe tutyo tetwali balonze kuyingira paalamenti twali baddeyo nga tulwanira eno gye twekalakasiza ebbali kiwedde bwe twetulwana era tuluyamba abantu baffe oba ontegedde bulungi lwaki bajja mu palamenti nga nokubeera bifo nga tebannafuuka bame ba palamenti bali bakulemisa ebintu byebimu wali baali tumanya nti enjw etututtemu kuteesa nakuwayo birowoozo hmm. era obuyinza buli mu nju eri bukulu kyebaali badde batunuulira gwandaba ne baba nga tebalimuoyo byakyana kito konaivensi eririddawa ebijambiya n'oli bwotabawo mutego gwa gavumenti ogwo bobi wine alina okutunula mu galubendize naye atunebwali naga nti ebintu bino kituufu tukyalimu omuzannyo konaivensi eririddawa wakati webiro bikwataganira nkuwa ekifaananyi kino nga kyekigenda okusembayo okutegeeza opposition ebbanga lyonna nkibategeezezza bwe mbatunuulira bwe bati be bamuzibe abataano bebaagala okulaba ku njovu ne batirawo ekifaananyi kyenjovu bagitegeere obufuna bulungi <laughs> bwe baabawa ekifaananyi kyenjovu bajje bagitunuleko buli omu baamwa position ye n'akatebe kake ku kifaananyi ky'enjovu era buli omu bwe yakwata egati bannange eyakwata kugulu buli jenjovu kiwaje buwaje <laughs> ng'akutte kugulu kwayo mm. eyakwata ku masanga mm. yaga nti yii enjovu bweti bwe yakula bulijjo mafumu bufumu mm. onfuna bulungi eyakwata kutu ti bane badde batutendera enjovu nti kyabwaguga bulijjo lupapula bupapula eyakwata wansi yaga nti bujjo enjovu nyekungurivu kipiira bupiira nga akutte lubuto lwayo mm. abamuzi baabo baabulira wa ye opposition gyengenda okutegeeza nti singa baagattaganya ebirowoozo byabwe gwewakuttewa nakutte mu lubuto wano wansinsi nti oke nze nakutte eno ngaali ku mugundi nti wabadde mu buwanvu kinti bwe buti mm. baali badde bagattaganyiza ekifaananyi kyenjovu gitegeera ne bamanya nti enjovu bweti bwe yakula teri yagatta birowoozo bye mwabo abaatuulawo abataano likewise ne opposition gye tulina olwaleero tegattaganya birowoozo wabula ebirowoozo byaba bijja mu ipad kusuula mu seveni buli ajja lwaki mwegatta bwe muto tewaliwo independence mind esobola kujja eyamba eggwanga lino ekintu kitono nnyo kutuula kubuuza bannansi mwagala nfuga ki ku mukulembeze agenda okuddaku kige magezi gennakuwadde nti adde yazimba ettiimu naye basseggirinya bonna boolaba bano simaye basiwanyana abo bajja bakopi bukopi mu ntegeera ne mubikolwa byabwe ne bayolesa bukopi omumemba wa palamenti bamugayibe nga ali oyo museeyo birowoozo muguze bannamemba ba palamenti bammwe ebirowoozo byammwe nti abaffe tuli ku nsonga abcd tugattaganya tutya ebirowoozo ku lweggwanga uganda n'abantu abalituddemu newankubadde oli wa nrm entegeera esigala weeri asobola okwawula ku ekyo oba wefudisi oba wajema tugattaganya ebirowoozo ebyo ku lweggwanga lyaffe kubanga omulabe tulina ati ye museveni ebirowoozo bikulemye okugattira mu buyivu wali ne wakutwala obitadde bweru gyogenda okwagana bakukwate ne bwe mbanzi obujega mba nakukwata bwobanga teri omutego guli mabega hmm. opposition mbuzibe bwayo bwamaaso hmm. eteekeddwa okuba nga solution yayo kugattaganya kifaananyi bategeere enjovu bwe yakula lyeggwanga uganda okitegedde byebyo kasonga endala honarebo uh, ndowooza yeddirira esembayo uh, then nkute ate tuliddiŋŋana omulundi ogunaddako mukama wanaaba ayagadde ensonga endala mm. uh, ya mukwano gwo kamuyite mukwano gwo sijja mutyoboola ono ye kamala byonna wa buganda mm. charles peter mayega mm. ndowooza gye buvuddeko eh, kwalwe luganda olutuufu gye buvuddeko muwala we amanyiddwa nga samantha nanziri mm. yayanjula uh, mwana munne emmanuel ofono mm. abantu badde ku social media oko nga bagamba ku bika atano mu ebibiri mm. byetulina mu buganda kuno kwekuli ekyange ekyekkobe mm. nga kwekuli ekyengabi mm. emamba n'ebika ebirala abantu ne bagamba ddala ku bika byonna ataano mu ebiri afazali bandigambyeyo mu bika ebi bibiri mm. nti charles peter mayega londa wano omwana wo wanaakolaki gwanajjawo mm. honarebu ekintu ekyo okyogerako ki okuba nti yavudde wano mu buganda mm. naagenda nanaayiza oba beofuna oba beddira kikalimu beyongulu kyenyinza okukozesa onalebu hmm. ensonga eyo yinza jyogerako ki njagala okutegeeza specifically bannabuganda hmm. nti ekigambo kyokufumbira n'okufumbiriganwa hmm. kigazi mu mpisa yaffe onfuna bulungi nga tonaba kunenya peter charles mayega ekyo oba osoose nannamulondo tekyali gwanidde kabaka wasemba na lwanda omukwano tegulina nsalo mm. ekyo kimu mm. newankubadde empana peter charles mayiga olw'ebikolwa bye ebyobujega mu bwakabaka bwe buganda mm. naye ogwo si musango gwe ogwo si muki bayibuli gyokwata naye gyasoma ne kabaka gyakwata ne purezidenti gye yakwata yeetya naye oli yagamba nti okuva kristo lwajjajja enjegere zamawanga zakutukawo tekyali mu efeso teri mu ebulaniya teri mu suuli yadde omugalatya fena tuli ekintu kitya lwaki okulembesa mu kufumbiriganwa yali ategeeza bumu hmm. buganda olujege lwayo olw'okwezimba bw'otunula ekika kyabemmamba ekyo kirimu bajaluwo abasinga obungi tubakole tutya bajaluwo abajja ne kabaka mubiru kubanga manyagaba mubiru gaveeri mbajaluwo era yali omulangira we eri ow'okutwala engoma eyajja wano eh. bajaluwo pyuwa onfuna bulungi bonna bazzukulu ba gabunga hmm. abatali bazzukulu ba nankere abemamba eya nankere abonna bajaluwo be batwala patrolingi ey'amaato bonna boolaba ne ku mayanja begatta wano ku bwakabaka buganda nga bajja nesikabaka kintu onfuna bulungi buganda bwe muba mukyanoonya isensi y'okwegatta hmm. ekyokugamba nti tuwasiza ne tukomboza eri hmm. oli taziza kika agenze kuyeza kika kyabaeri alitegeere abeeno abaana buno bukojja bwabwe olwo si lutalo olwo si luki buganda ngazi hmm. mu kwezimba kwayo oba ontegedde bulungi bwotunda bazzukulu ba katongole ab'ekika ky'ente abava bunyolo tugenda batta ah, tetujja kubatta hmm. wantegedde dda bwotunaba ekika kyenseenene bava ttoolo kino hmm. begatta ku bwakabaka bwe buganda era byetuzze tusomesa mu unification y'obwakabaka bwe buganda hmm. abajja n'ennimi zaabwe okubeera waneeno ne buva nga tunaba kugenda wala masaka wano pookino yalina olulimi lwe nga baita lupooce lwakyusizibwa bukyusizibwa mu buddu nga yegasse wano mwaka 1 kinaana ku buganda lupoki abaluuli bajja mu lugwa lwenda tebalina lulimi lwabwe balina abasese 1nmukaaga tebaliiwo wano webali kale ebyo byamawanga ne intermarages si kyekikulu mu bwakabaka bwe buganda hmm. otegedde otya ennono okugitambuza mupiira zettaano obwakabaka bwokubutwala mu maaso ekirimu ekiku kyetwalibadde tugamba oli bwe yagaa gavana cohen mukize mu bannayuganda okuba ku kimufiirwa hmm. olweggwanga lina okuyimirirawo namwe bannayuganda mubeko kye mukkiriza okufiirwa ku lweggwanga lino kukolaki buganda okubeerawo katikkiro mayiga yalibadde mu kitiibwa kye ekitamunenyezebwa bwe bakyayiseewo kwekukeera kyanaga nti ku lweggwanga mwentudde nga ndi musajja muganda ate nze katikkiro hmm. embaga sijja gigaana netusooke tugirekebwe nava kuba katikkiro tukakasa embaga naye omukwano gwo mutambule nagwo Hmm. oba ntegedde bulungi naye nga tekizizibwa kkubo hmm. ah, ah, intermarage ezisimbi bayibuli ezikkiriza buli ddiini ezita ekyo teguba musango omukwano teguzibirwa kiki kubo hmm. oba ntegedde bajenosa tebalina baana mubaganda webale nnyo tubagambe tatuwala nabanalwanda tugenda basiwulako mitwe kyetubagamba nti twagala ekintu kino mukitegeere jakana nadde okuimirira wono tazimba mawanga unity in diversity amawanga amangi nga mbekulungulidde naye nga gali mu ggwanga litya buli muli yeefuge ku lwali gwe bwojja n'ofumbira mu bakyukuuyo fayo na mpisa zaabwe teryakuganyiyo negoberera ebibagoberera oli kyeyagamba nti bwogendanga mu befeso fuuka muki hmm. bwogenda mu beebulani yakola ekyo hmm. mubagalatya yadde abasuuli kale nemukufumbirogana kwaffe gye tuli hmm. tugoberera ebyo n'ebika byabwe gyetuba tugenze okugjako omuwala ye azaalira kika kyeri yalina otutwala empisa yeeri ontegedde bulungi weewaawo ensonga esembayo honarebo uh, twalabaawo kabaka ronald uh, mwenda mutebe wokubiri uh, yagenda ku masiro ekasubi hmm. nateekayo ebiziizi bisatu byogere bulungi hmm. ebizizi ebizizi ya nayinza okuntereza mukawo hmm. ebizizi bisatu nga bino nakola n'omukolo oguga nti oba oguddira ogwakamalirizo hmm. okulaba nti no amasiro ago gamalirizibwa okyogerako hmm. kyekyokabaka yali mu nsobi nene wangi etayipimibwa bwansobi bwayo kabaka ronald muwenda mutebi owokubiri sebufu bwangu kimera wa lugembe hmm. yali mu nsobi amateeka ku ssaabasajja kabaka gamukugira agennono ayingizibwayo kabaaka eyo tagendayo nga mulamu mu myoyo n'amakulu agazimba ekintu ekyo mu bulamu bwe takkirizibwa kubaako kyakola mu kintu ekyo era tewali omukolo gwonna gumukakasibwako kukolebwayo okugjako enjole ye hmm. onfunye bulungi mu byonna ebyakoleddwa ebyasinze okuleeta obuzibu hmm. tiimu eyamuleetera okuwaba hmm. yeyeetaaga okutunulamu okuva lwe yatikkirwa omwaka olukumi ddamu ekyenda mu esatu omuli bakaya kavuma mm. babaale mugera mm. omuli ba mpanga mm. male kyewalabye mm. peter charles mayega n'abalinga abo be bamukulembesa okumutegeeza nti obwakabaka olina kuwamba buwambe olwaleero bweoyogera ku kituyita bwakabaka bwa uganda mm. oyogera ku bintu ebyo oba oyogera ku ssaabasajja kabaka nakatikkiro we hayira kezonna esigadde zattibwa tewakyaliwo giwa makulu ensobi ezo tezaali badde nga kabaka alina lukenge oyo wakalwe kuye okugengayo okulaba eh. va mukugeresa ebyotategeera mm. lukenge ebampe oba musambwa mm. ogumuweebwa ogubeera ku muntu ogumulabula nti wano mm. tokola nsobi wano tokutalabwa oti kino tugenda tutomera wano namba 2 atikwane kabaka owempe gubaita katebe chovula nti mbantu babiri kabaka bafukamirira mm. afukamirira nyina wabawo na masole nafukamirira katebe kubanga katebe wale awaga kabaka afuna myawo mavivi guba mutikira nayo wempe kubanga empewo ziri ze zivamu chetuite nono kabaka tachusa nono talina buyinzo obo wabulo obuwangwa mm. asobola naye ate mu ndagano okumuzizibwako ne basawo olukiiko kuva kujjajjawo daudi chwa olwamampaati ge nebagaa nti abataka busabe oti bwokoze wajja kukolera muzungu eyakuwa obwakabaka bweba oganye hmm. tujja kujjako namulundi ekiwutu kiwa omulala ontegedde kale mu bino ebitambula hmm. olwokuba topiki eyo mpanvu nobudde yetaga buwanvu hmm. ate njikoze ku channels endala amakulu mu kyo kyotekeddwa ggwe okumanya omuganda ndaba kabaka yakoze ensobi kabaka si katonda anenyezebwa mm. era awabulwa ye mukulembeze agatta ebika mufuna bulungi ye mukulembeze agatta amawanga ye mukulembeze atali mu ddiini atali mu mawanga atali mu mukwano wabula kastodiani omukulu mu nsonga emmeka ku ttaano alina otutunulira obuganda mu nnono yaabwo naatunulira obuganda mu bulombolombo bwabwo naatunulira obuganda mu buwangwa bwabwo naatunulira obuganda mu lulimi naatunulira obuganda mu mpisa byebintu ebyo wonna we muwabira avuga nti aa ah, ah, enzikiziganya yaffe si bwetyo tutambule bwe tuti gyemirimu gyemikulu naye ate we tuba tutambulira mu nsobi awatali kunenyezebwako eyo buganda mugisiibule teriwo abakopi webali ekyanga ne batambula n'ebikanga bagenze mu republicanism hmm. ne negundi gye boogerako simat democracy bali kuba buganda mabega ebyo ebigambo biri byajja kulya bwakabaka bwaffe bimutatunulidde nga mulinga ngaabasaaga obusaazi mmenga eteekwa kusitukira mwekola emirimu egigwanidde ku yo ezzeeyo buganda bweteekeddwa okutambula awatali maanyi gakugamba nti gundi omu wano olwaliro bweyogera ku buli kintu kyonna kigwiramu ssaabasajja kabaka nakitunulidde owekitiibwa kiwalabe male mu basirusiru abakola ebitundu kikumi ku buli kikumi bwakabaka bwe buganda oyo akulembedde kiwalabe male ali mu buganda nga mwatudde nga ti yatwala empisa nennono n'okulembesa mu mawuli ga bukedde noga nti kabaka alina obuyinza obukyusa ennono oli musirusiru kutuukawa kabaka akyusa ennono n'ogamba obuganda nti kabaka atondawo n'ebika obuyinza bwa ssaabasajja kabaka obuteekawo ebika n'ogamba abaganda nti kabaka asobola n'okugaba emirimu bika ani yakulimba eyakussaawo bwoba nga toli munyolonyolo yebikutegeeza muddeyo mutegeere ebintu ku lubereberye bwe bizise byezimba n'okugabana kwebika bwe kwatambula kabaka talina buyinza mu byo olukiiko olukyuse nno n'olukulemberwa kateebe ne lwegattako gwe bayita owuwe gwe bayita ani lukenge abo ebatula ne batunula mu nsonga z'emyoyo gigamba ki mu kukyusa okuva edda mu lubereberye tebuba buyinza bwa ssaabasajja kabaka ne mu lukiiko lwotatuulayo gwagambye nti yagabira emirimu ebika mu lubereberye lwaffe olwokuva mu ssekabaka mukitatonda dukulaga okulambika kw'emitendere musanvu ku kkumi nti buli kika kyagabana bwekiti nti nze okuba muzukulu wakijje nga ndi wampeewo yagabana mu kika kyempeewo era yasaba ensolo yo mwagenda otwalira obuyinza bwe yagabana okuva ku kika kye n'amanyi bwe gali kyovulaba buli kika mu bwakabaka bwe buganda kirina obulombolombo bwakyo obutatomera hmm. kabaka yeyabusaayo ah. lwakitakyusanga bulombolombo obwo mu mpisa yabika kiwalabe malembu atudde muli nga tayogeranga ku bubbi buli mmengo tutegeeza nti nako kafuuka bulombolombo na buwangwa kabaka yabukkiriza nga tebabyogerako ettaka balibba mwajja nakyapa mu ngalo abaganda banyigirizibwa central gavumenti ebanyigiriza nakyo kyafuuka buwangwa nannono kabaka yakkiriza kyambule bwe kityo byemutogerako amataka gobwalumamalukamera yamugabbye amataka gobwannamasole mugabbye amataka gabayita ag'ebika ag'amasomo gabbye amataka agakwatagana ku nsozi ebibira emigga ennyanja sikamaze okumu ebitaano mulutunze tunze mukoze mu biwooteeri busomero somero muli awo n'ebyo mwagamba nti yafuuka buwangwa bwaffe ebitegeko ebyokukola weebiri vaamu okuba omusiro ebitundu kikumi ku buli kikumi oddemu amagezi mu kifo ky'otuddemu ekyobuwangwa n'ennono bw'oba tobitegeera abo basaana kuteeka ku bulabba abo boolaba abe bawangamya ne bawabya ne ssaabasajja kabaka bwolaba abo bwekulembesa kwa buyivu buganda tekulembeseddwa buyivu ekulembesebwa magezi nabutegeevu ebbanga lyonna mu ntandikwa episode nakugambye kyekireese ekyo buba buyivu manya butegeevu so si buki si buyivu emyaka lukaaga kyenda mwena okuva mwaka olukumu ebiri otandika n'ekintu wano gyegyayamba buganda okuba nti ekuba omuzungu emyaka enkaaga mu omunaana olwokuba principal zetwali tugobera zaaliwo eziri ze zikyatukumya otusawa yaleero okugamba nti buganda ekayanira federo era emanyi ne byegoberera netewanyagirana kugenda nabantu bakimumpowooko bwekitwogerako ekigambo kimu titukkirize mu federo yenfuga gyetumanyi era ge magezi ag'ensibo tugajja mu bintu ebitaano buwangwa nono bulombolombo mpisa na lulimi gw'ovaayo ate awabye gwe atudde mu buwangwa kabaka obuyinza yabugjawo bukyuse ennono mu busirusiru bwo katonda bankuumire